Котофей. Книга из серии «Тили Бом». В этой книге собраны 5 стихов Валентина Берестова. А, нажимай на кнопочку и слушай стихи. Маленький бычок, желтенький бочок, ножками ступает, голова... бедная больна, кукла бедная больна. В гости едет Котофей, погоняет лошадей. Ой, маленькие заиньки захотели баиньки, захотели баиньки, потому что маленькие.